c'è il sud, l'azzurro nel sud, il sole nel sud. Noi, noi siamo del sud, o mari canzone e tenimmi il tuo cuore e volimmo l'Italia. noi guardiamo lontano e creremmo a bandiera perché siamo italiani e figli di Dio. Sud ci è tremata la terra, non vogliamo il cemento, noi abbracciamo i creature. precious see so due. l'Italia nel sud, per la pace col sud, con l'Europa nel sud. Sud, noi siamo noi sud, comari canzona e tenimmi in tuo e volimma l'Italia. noi guardiamo lontano e crederemo a bandiera perché siamo italiani e figli di Dio. Sud ci è tremata la terra, non vogliamo il cemento